сәлеметсіздер ме сәлеметсіз бе ә, мен алматы қаласынан звондап тұрмын жақсы мен диабетпен соңғы 5 жылда ауырамын ә, сақырым ә, қазір жеті сегіз сегіз жарымға дейін көтеріледі лития деген дәрі берген эндокринолог врач соны қабылдаймын барлық диетаны ұстаймын жасым жетпіс бесте жақында ковидпен ауырып едім сол ковидтің әсері ол өзіне түседі деп басқа дәрі бермейді осы дұрыс па не істеуіме болады мен алаңдаймын өйткені көзім ауырады қазір ә, жаңағы дәретім дәретке сағат сайын жиі жиі отыра беремін мен өзім денсаулығыма алаңдаймын сіздер қандай кеңес берер едіңіздер жарық сұрағыңызға рахмет бабушка семьдесят пять лет уже жетпіс бес жаста екен бұл кісі жаңағы қаттарын өзі қадағалап жүр екен рекомендация дәрігердің берген нұсқауларын орындап жүр екен енді бұл жақта біз айтамыз гликемический профиль керек деп жаңағы бір рет ашқарынға өшеген ол бізге кішкене жеткіліксіз де болады қант деңгейін тамақтан кейін екі сағаттан кейін қарау керек сосын жаңағы үш айлық орта есеппен гликолизированный гемоглобин деген анализ тапсыру керек Э, соған байланысты антидиабетикалық э, емді коррекциялау қажет э, жаңағы біледе деп айтып дәрі жақсы жақсы көмектеседі бірақ бізде айтамыз жаңағы золотой дейміз метформин бұл кісіге жаңағы метформин қосса тіпті жақсы болатын еді мхм сонымен енді диабетті тек қана жаңағы қанттың деңгейін ғана орнына қалпына келтірмей Э, антидиабетикалық ем шара жүргізу керек бүкіл жаңағы э, қан тамыр жүйесін қарау керек холестерин э, деңгейін қарау керек соның бәрін жаңағы жалпы қарай отырып басқа да қосымша асқынулардың алдын алуға емдік шаралар жасау қажет болады келесі сұрақ бұл кісіде жаңағы ковид коронавирустық инфекциядан кейін деп айтып отыр коронавирустық инфекциядан кейін э, негізі көптеген жаңағы созылмалы аурулар өрши түседі сондықтан бұл жақта ә, реабилитациялық ем қажет болады реабилитациялық емге жүгінсе ә, жаңағы созылмалы ауруларды біразға дейін жаңағы жақсартуға болады ну тем не менее бұл кісіге кәдімгідей нужно вот Толық, периодическое иә, тексеріс керек наблюдение болады, мгм, иә. у врача у специалиста Иә, да иә, иә. Обязательно.